Sanıyorum ya Habibi Bana senden fayda yok Yolla şu tabibi Yüreğimde derman yok Senin narin narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Benim narin narin yarim Benim narin narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Benim narin narin yarim İmkansızım imkansızım Çıktı lanet kaldı teki vicdansızım O derdim neydi derdim